boshladingmi boshladi oyoq ko'rinmas assalomu alaykum aziz do'stlar meni bitta e, murojaatim bor tadbirkorlarimizdan aylanay avvalo tadbirkorlarimiz ko'payibdi men sobirman shohmardanov bugun bir to'yga bordim to'yga bir aziz joyga to'yga bordim to'yga bordim to'yda endi ketar ketar bir yilqars bilan o'zbekchilikka bir kuylak berdi kuylakni endi bilaman bu kuylak kiyib ham bo'lmaydi kiysa ham kiymasa ham endi berdida endi mana to'yda kutgan kuylagi deb izzat izzat qilib menga mana bergan mana mana tadbirkorimiz tikkan kuylak mana yoqasi qirq mana mana ko'rib turibsiz ko'rib turibsizmi mana hurmatli facebookdagi do'stlar mana buni qaysi mana mana menga berganda kattalarni jog'asi bor faqat bunday qilib turibdi qaysi uyim kuygur tadbirkor buni ishlab chiqyapti tuppa tuzuk material bunaqa materialga qaragan a buni nima uchun ishlab chiqqan kim ya shunday kiyimni kiyayotgan o'zbeklarda birorta bormi yo shunday tug'ilyapmi buni men shuni topmoqchiman qani qayerda tigilgan qaysi tadbirkor toppa e, nimaga shunday nimasini qo'yganki ko'rsat totli degani tonel degan e, sport miya deb yozgan bir qanday topsam bo'ladi mana shuni mana shuni topishga menga yordam qilingizlar mana shu tushunib qaysi tashkilot qaysi uyda qaysi boyagi e, nima deydi tadbirkor shuni tegyapti men shuni topmoqchiman agar topsam sizga bir oltindan buyuz qo'ymoqchiman man odamlarni aldab yuribdilar xalqni mana qarang bu kuylakni ahvoliga qarang bir qarishliq narsa bunday bir qarish uyun kuygur shuni ham ishlab chiqasanmi ha? maqsad nima maqsad shu xalqni jiyishmi, nima bu buni qarangizlar bu quya bunaqa buratina karlota karlota buratinaga <laughs> kuyla qilib berganda <laughs> buratinaga kuyla qilib bergansanlar bu nima balo bu kamerachi tuzib olyapman man pastmidan olyapman mana mana ye xudoya tovba qilib butun o'zbekistondagi mana shu ijtimoiy tarmoqdagi do'stlardan butun meni ko'rayotganda mana shuni qidirib topayiq mana shuni qayerdan ishlab chiqayotgan ekan mana shu tadbirkorni topayiq bu xalqni aldayaptida mana boshqa tadbirkorlarga bu menis qiladida bu mana bu buratinani kuylagini menga beribdi kiy deb men endi kiysam voy voy bir bir bir mana jengimga yarasha bo'ladida bu bo'lsa mana bo'lsa bir jengimga yarasha bo'ladida mana bo'lsa uyun kuygur shuytib ham ishlab chiqarsanmi bu nima degan bu narsa qisqasi gap shu e'tiborlaringiz uchun rahmat bo'pti